Bonjour madame. Bonjour monsieur Clotet. Comment vous appelez Je m'appelle Alors, où vivez-vous Où habitez-vous J'habite derrière l'école publique de Kamna. Et dites-moi, pourquoi vous avez décidé de participer à cette formation j'ai décidé de participer parce que nous, on souffre tellement pour l'eau ici à Kamna, surtout l'eau potable, l'eau qu'on peut boire mhm. en saison sèche. En saison de pluie, on se débrouille avec l'eau de, des toitures, on recueille l'eau sur la toiture. Mhm. mais en saison sèche, comme il ne pleut pas, on souffre tellement. Mhm. C'est pour ça que j'ai décidé de participer à cette formation. Alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant tout ce temps Nous, on a appris à fabriquer les pompes, mhm. les pompes pour les oui. manuel, manuels, les fourrages, les citernes. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant Maintenant, on est en train de mettre la pompe pour le fourrage manuel. Oui. Et qu'est-ce que vous direz aux autres femmes de, la, Bangwa qui n'ont pas, pas répondu présent à cet appel parce que vous êtes la seule femme du groupe, non De la formation. Les femmes Bangwa vont voir d'abord ce que moi je suis en train de faire en tant que femme. Ça va les encourager à venir vers moi, surtout que euh, la majorité me pose déjà beaucoup de questions pour ça. Et d'autres regrettent pourquoi ils n'ont pas participé. Mais je les encourage toujours d'être avec moi. Uh-huh. Même après, et le, blanc, il faut qu'ils viennent aussi participer. Puisque nous, on connaît déjà fabriquer les pommes, on peut aussi les apprendre. Oui. Et qu'est-ce que vous gagnez quest Non, je reprends ma question. Euh, qu'est-ce que cette formation vous apportera Ça va nous faire gagner des petits marchés pour nourrir aussi la famille. Oui. Et ça va aussi vous n'aurez pas l'eau potable On aurait de l'eau potable et ça va c'est l'essentiel même c'est l'eau potable qu'on C'est de l'eau potable qu'on veut. Parce que ça, ça va nous donner la bonne santé. Comme beaucoup de gens ont la typhoïde ici à cause de l'eau potable. Ça va nous permettre de diminuer même la, euh, la quantité d'eau sale qu'on consomme à tout moment, ça va diminuer. Et quels sont, quels sont les problèmes que vous rencontrez personnellement en tant que femme participant à ce genre de formation Il y a des, il y a des non Tellement, il y a des ondes Parce qu'apparemment, on, dit que c'est un travail pour garçons et une femme qui... Bien sûr, même mon mari m'a dit que c'est le travail des hommes. Il lui fait comprendre qu'il n'y a plus de travail des hommes ici dehors. Tout ce qui peut et nourrir ma famille. Je ne trouve pas ça comme travail d'homme parce que mon père natal même nous a appris à faire tous les travaux, homme comme femme. Il nous disait toujours d'apprendre tout genre de travaux parce qu'on peut arriver ailleurs qu'il n'y a pas de travaux de femme mhm. C'est qu'on va faire comment Voilà la question que notre père Nathan nous posait chaque fois. C'est pour ça que moi j'ai grandi avec mon père auquel je faisais trop de travaux d'homme mhm. que femme. D'accord. C'est pour ça que même maintenant, je me suis habituée à ça, auquel tout travail, tout ce qu'on fait, que ce soit homme ou femme, je cherche toujours à le faire. Merci beaucoup et bonne chance, bonne continuation de vos activités. Merci